Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Grand Star.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами карнавальный костюм осени для девочек, детский. Вот так вот выглядит в запечатанном виде. В товаре у нас уже визиточка интернет-магазина Grand Star.ru. Упаковочка вот такая вот плотная, индивидуальная, полиэтиленовая, на молнии. Очень удобно поносить и положить назад. Вот так вот выглядит упаковочка. Визиточку мы с вами рассмотрели уже. На ней телефончики вы можете позвонить нам и заказать э, данный костюм по телефону. На нашем сайте представлено много вариантов костюмов осени. Сегодня мы рассмотрим один из них. В каждой школе, детском садике много праздников, и один главный из них это также праздник осени. на который понадобятся всем костюмчики. У нас в товар входит платье и головной убор. Такое вот замечательное длинное платье пышное. Посмотрите, у нас платье состоит из э, нескольких частей. Э, юбка идет с подъюбником и э, Три слоя, смотрите, первый слой атласный, вот такой вот, ярко-желтый с золотистым цветом. Дальше фатин идет, прозрачный, такого же цвета. И органза, вот такого вот, также в цвет платьицу золотисто желтая На органзе у нас уже пришита вот такая вот э, листва цветная. Разные листики, очень красиво смотрится платье пышное. И пояс у нас тянется. Вверх у нас сделано вот так. Посмотрите, как красиво все расшито. Здесь уже и листочки, и фрукты разные. Посмотрите, вот как красиво смотрится. Разные ягодки. Вот тут груши у нас пришиты, яблочки, виноград. Рукавчики прозрачные, коротенькие. И здесь идет резиночка по рукавчикам. На нем также пришиты листики сзади платьице выглядит вот так. Такое вот платье сзади. Также все э, пошито с листиками. Все очень качественно. Здесь у нас золотистая тесьма. И сзади платьице по горлышку идет у нас на резиночке. На веревочке завязывается. Вот такое вот платье длинное в пол в нескольких размерах шьется, поэтому подбирайте на размер и рост. И головной убор. Вот такой вот у нас головной убор. Также идет с листочками, с фруктами, овощами, ягодки. Посмотрите, как красиво это выглядит. Головной убор у нас идет на таких невидимочках. Вот так вот. Две штучки. И они довольно плотные к голове будет на волосы прицепляете и очень будет красиво смотреться. Вот весь набор, то есть это платье и головной убор. Если вам понравился данный костюм осени, вы можете заказать его на сайте Grand Start.ru или позвонить нам по телефону.